በርዬ ሸረሮ መርቆ የበሬን ውለታ እንጫወት መታ ስሜ ነው ጊዮርጊስ ይባላለሁ። የምንጃር ሸንኮራ ወረዳ በቦሎ ስላሴ ቀበሌ የእንስሳት ሀብት ልማት ባለሙያ ነኝ። በእኛ ቀበሌ ላይ ዛሬ ላይ የማሳያችሁ የወተት ላም እርባታ አያያዝና እንክብካቤ እንዲሁም አጠቃላይ ያለው አያያዝ አቶ አርሶ አደር አበባ እየለጋ ነው መወስዳቸው ጥቅል እንደኛ ቀበሌ የነበረው ነገር ከዚህ ከወተት እርባታ እንክብካቤ ጋር ተያይዞ አውለሽ ግቢ በሚል አሰራር ወይም ይሄ መኖ ሳይሰጡ ወተትን የመጠበቅ ወይም እርባታው እንዲሰፋ የመፈለግ ነገር ነበረ። ግን አንዳንድ አርሶ እንደኛ ቀበሌ ሞዴና ሊያስተምሩ የሚችሉ እንደ አበባ እየለላ አርሶ ጋ ተሞክሮዎችን በመለዋወጥ አሁን ላይ ጥሩ እንቅስቃሴ እየተጀመረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና እንደኛ ቀበሌ ዞሮ አሁን አበባ እየለ በዛ መልኩ እኛ በምንጠብቀው ወይም በአሰራር መልኩ እየሰራ ያለ አርሶ አደራችን ነው ወደ ሶስት በርዬ ሸረሮ በርዬን መርቆ የበሬን ውለታ ንጫዋት መተው ዳቦ በገበታው በዋንጫ ጋጋታው በርየሆ በርየሆ በርየሆ ያሉኝ ትግዋ ኩርበደኝ ምጣዬ ምንጃለኝ ጠፉ ገበሬ አሻቤ ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ስራ እንዴት ነው? ያው እናንተ እንትን ባላችሁን መሰረት ነበር የበለጠ አሁን እኛ ምግብ ተጨማሪ ምግብ እየሰጠናት ጥሩ ውጤት ነው የምሰጠን። ጥጃውም ቆንጆ ነው፣ ላሟም ያው ቆንጆ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው። በዚህ ሁኔታ እንቀጥላለን። ወተቱም ጥሩ ነው፣ ቅቤዋም ጥሩ እየመጣ ነው። ስለዚህ የበለጠ በኛው በንትን ከወፍጮ ቤትም ስለምንጠቀም ከምግባችን ከቤትም ስለምንጠቀም ጥሩ ውጤት ላይ ነው። ምናልባት ያው ዞሮ ቢ ከዚህ ጥቅል ያለውን አሰራ ያየሁበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ ባሻገር ግን ይህ ከፍተኛ ወተት ለማግኘት ያው የውሃ አጠቃቀማችን በእጥፍ መጨመር ስላለብን ከዚህ በፊት ውሃ የውሃ አሰጣጥና እንዲሁም ያው ቅድሚያ ክትባት አስከትቦ የሕክምና ክትትል ከማድረግ አኳያ በምን መልኩ ነው እየተሄደ ያለበት? ያው ውሃም ግቢ ቧንቧ ስላለ ያው እየሰጠዋት ነው። በደንብ ትጠጣለች። ፍሳሽ እንድትሰጥም ከእንደገና በተለያየ ነገር በዱቄትም ማሸት ስናደርግላት የበለጠ ሁለቴም ሶስቴም እንሰጣታለን። ውሃ መጠጣቱ ጥሩ ነው። ቅድም ያነሳው ሀሳብ የአካባቢው እንደ የተከሰ በሽታ የተከሰተ ካልክ ያው ባለሙያ ስላለን በየወቅቱ እየታከመች ነው። ሁሉም ነገር ሰውነታቸውም ሲቆሽሽ ያው በአለማጠቢያው እየታጠበም ነው ያለችበት ደረጃ አሁን ደህና ነው ነው የተባለው እንደውም ሰውነቷ በጣም እየጨመረ ነው ነው እንጂ ሌላ ነገር ምንም አይነት እንትን የለም። ባለ ከዛ ውጭ ያው ቅድም ካልኩ ውጭ የዚህ የቤት አያያዝ ንጽህናው ለወተት ላም ያው መያዝ ስላለበት ከቤት ንጽህናው ና ከአለባ ጋር ተያይዞ ምናልባት እንደዚህ ታይ እጅግ ከመጎተት በስነ ስርዓት ከማለባ አኳያ እንዴት ነው ያው ንጽህናው እንደምታየው ከላይ ጆምፕሬን አለው ለዝናብ ለንፋስም ለእንትንም ጥሩ ነው። እንደገና በረታቸውም እና ቤታቸው ስታይ እበት በሚጥሉ ሰዓት እበታቸውን እንሰበስባለን። ሽንታቸውም ወደዛ እንዲፈስ እናደርጋለን። ሌላው ነገር ያው ምግባቸውም ሌላ ዶሮ ምንም እንዳይጭረው እንትን እንዳይገባበት ያው እንደዚህ አይነት ነው የተሰራው። ያው ዘመናዊ ነው ብለን ነው እንትን ያለው። ደግሞ ተዚህ የበለጠ ካለ እንግዲህ ለማሻሻል የበለጠ እንሞክራለን። ያየነውን ለመተግበር እንጥራለን እና አሊቡ ምናምን እኔ የአሊብ እንትን የለብኝም ከተለምዶም ከሳይንሱም ጋር በፊት የሚታለበው ዝም ብሎ እጅም ሳይታጠምን ነበር። አሁን የመጀመሪያ የላሟ ጡት ይታጠባል፣ እጀን እታጠባለሁ። እንደ በፊቱ እንዲህ መሳብ ሳይሆን ጭምቅ ጭምቅ ጭምቅ እንደዚህ እና እንደዛ ስለሚሆን ጡቷም አይጎዳም፣ እጅም አይ እጅ ጥርት እንዲል ቆሻሻ እንዳይገባ እንደዚ ነው የምታደርጉት። ቀጣዩን ምሳል ነው። በእንደዚህ ነው ማለብ ያለባችሁ። ጊዜ እኔ አልመርማ በርየ ሸረሮ በርየን መርቆ የበሬን ውለታ እንጫወት መተው ዳቦ በገበታው በዋንጫ ጋጋተው በርየሆ በርየሆ በርየሆ እሺ ክትባት በሽታ ሳይከሰት በፊት ነው ክትባት የምንሰጠው። ባለሙያም ስላለ በየወቅቱ ቅርብም ስለሆነ ያያል። ከእንደገና ምግብም እንዲህ ሲላት የምግብ መርፌም ትሰጣለች እና ምግብ የምንሰጣት የተለያየ ምግብ ነው። ያው አርሶ አደር ስለሆነ ገለባም አለን ጭድም አለን። ገለባውን በፊኖ በዱቄት እንደዚህ እያሸን እርጥባት አዘል እያደረግን እንሰራታለን። ያን ሙጥጥ አርጋ ትበላለች። ሰውነቷም እንደሚታየው ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለችው። ምርቱም የምሰጠው ምርት በጣም ጥሩ ነው። ልጁም ያኛው ያየኸው ሁለተኛ እንትን ነው የተወለደው በቅርብ አመት ነው ቶሎ ቶሎ እንትን የምትለው ስለዚህ ደህና አንተ አንተ ጋር ያየነው ነገር የዚህ ሆስፒታል አያያዝና እንክብካቤ በጣም አሪፍና ሊበረታታና ሊቀጥል የሚችል ነገር ነው። ምናልባት ያው ይታወቃል። ከአንተ ግን ተምረው ይህን እየተገበሩ ወይም እየገቡ ያሉ አርሶ አደሮች አሉ ወይ? ከአንተ ተምርስ ወይስ እነኚህ አርሶ አደሮች ያልገቡ አርሶ አደሮች እንዳንተ እንዲሰሩ ምን? እኔ የምሰጠው ሀሳብና እንደ ምክር የምመክራቸው እንትን ለዚህ አካባቢ ላሉ አርሶ አደሮች ስራ ከሰራን ሰው የማይለወጥ የለም። ምክንያቱም አሁን እንደምታየው ጎን ለጎን እኔ አሁን በስራ በተውጣጠረ እንትን ነው። ወፍጮ ቤት እሰራለሁ። እዚህ ጋር ለዶሮች እንሰራለን። ያው ልጆቹ እያገዙኝ እዚ ጋ የወተት ላም አለ። እቺ እነኚህ የእርሻ ቦሮች አሉ። እነዚህ ድለባም አሉ። ከኋላ እንደምታየው ጎን ለጎን ምንም አይከብዱ ከተሰራ የማይሰራ ነገር የእነኚህ የድለባ ከብቶች እበታቸው ተጠፍጥፎ ማገዶ ይሆናል። የእነኚህ የወተት ላምም እንትን ብትል እበቷ ተጠፍጥፎ ምግቧን ትችላለች። ግን ያ አለመስራት ነው ትልቁ ነገር። ከሰራን ማንም እንትን የማይል ነገር የለም። ጎን ለጎን አብረሽ ጣምራ የምትሰራው ስራ አለ። እዛ ጋ አሁን የዶሮ ለዶሮቹ በተን ተከብቶቹ የተረፈውን ለዶሮቹ ለዶሮቹ የተረፈውን የዶሮቹን ኩስ እንደውም አሁን ለማደለቢያ እየተጠቀም ነው ነው ያንን ራሱ ፋጉሎ ሲወደድ ወደዚህ ብንጠቀመው በጣም አሪፍ ነው ብዬ ነው የምለው። ስለዚህ ሰው አንድን ነገር ብቻ ተሚሞክር የተለያየ ነገር ቢሞክር ብዙ ነገር ውጤት ይመጣል ብዬ ነው ምትለው። አሁን እንደዚህ የባሌ ላሞችን የፈረጅ ላሞችን ብንሞከር በድሮ ባበሻ ላም ከምንጠቀም ጥጆቻቸው ቶሎ ያድጋሉ። የወተት ምርታቸው በጣም አሪፍ ነው። እነዚህ ዶሮቹም በሁለት ወር በሶስት ወር የማደግ እንትን አላቸው። በባለፈው ነግሬ ያለው እነኛም ቦሮች ጥሩ እንትን ብዬ ጥሩ ውጤት አግኝቻለሁ። አሁን ደግሞ ያው አንድ አራት ከብቶች አስገብቻለሁ ለፋሲካ ለማድረስ ያው በት በት እያልኩ ነው እንግዲህ የሙያ ድጋፍም አንዳንዴ ከእናንተ እፈልጋለሁ እንግዲህ በልምድ ግርግም ከድንጋይ የተጠረበ ነበር። ዶሮች እየገቡ እዛ ዶሮ ከነካው እነ ከብቶች የመብላት እንትናቸው በጣም አናሳ ነው። ስለዚህ ይህን ገንዳ ሰራንላቸው። ምግብ አሁን እንደምታዩት እዚህ ገለባ አንድ ገለባ አይባክንም፣ በፋጉሎም አይባክንም። ውሃ ብናደርግበት ውሃም ገንዳ ያጠጣል። ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው እና እኔ ሰው እንደውም እንደዚህ ቢጠቀም ጥሩ ነው ብዬ እኛ ቤት አሁን እንደምታዩት ይህንንትን እንትን እንደምንል ስራ የወንድ የሴት የሚል ስራ የለም። የወንዱን ስራ ሴቷ ትሰራለች እንደምታዋት፣ የሴቱን ስራ ወንዱ አቤ ዛሬ ላይ አንተ ላይ ያየ ነው። በዚህ ቦት ትራም እርባታ ዙሪያ መተን በጣም አሪፍ ነገር አለ። ከዚህ ከገንዳ አሰራሩና ከወተት ላም አያያዝ፣ እንክብካቤ፣ ክትባት መስጠት፣ የተጨማሪ መኖ መስጠት፣ ወተት ማምረት፣ ሁሉንም ያየ ነገር ጥሩ ነው። ከዛ ደግሞ ባሻገር ለየት ያለ ነገር ያየነው integrated የሆኑ ስራዎችን መስራት የእንስሳቱን ዘርፍ ሁሉንም ዶሮ ከዛ የዶሮዎችን ኩሳ አውጥቶ ለከብት መኖነት፣ ከብት ማድለቢያነት፣ የድለቦች የተራረፈውን ለወት እንደዛ አጣምሮ መስራትና ተጨማሪ መኖ ሰጥቶ መስራት ያው በእኛ ቀበሌ ላይ በጣም ያልተለመደና እንደ ወረዳም ያለውን ነገር በብዙዎች ያልሰፋ ነገር ነው እና አንተ ጋር ደግሞ ለየት ያለ ነገር አይተናል። ስለዚህ በጣም አሪፍ ነውና ምናልባት ያው አሪፍ ነገር አይቻለው፣ ግን አሁን የተመረተውን ወተት እንዴት ነው የምታደርገው የሚለውን ነገር አሁን አንዳንዴ አንዳንድ አርሶ አደር ቤቱ ያለውን ምርት ለራሱ ለቤተሰቦቹ ለልጆቹ ሳያጠግብ ሳያቀርብ ለሌላ አሳልፎ ይሰጣል። የእኛም የሀገራችን ችግር ያለብን ሀገራችን የምታመርተውን ምርት እኛው ሳንጠቀም ለሌላው የመስጠት ነው። አሁንም እኛ አርሶ አደር እንደመሆናችን መጠን ዶሮች ማርባት ዘዴው ቀላል ነው። ከዛው ከሚተራርፈን ከግርዱ እንሰጣለን። እንቁላል ሲጥሉ ሮጠን ወደ ገበያ ነው ይዘን መሄድ። ያን ከማድረጋችን በፊት ለልጆቻችን ቅድሚያ ሰጥተን የሚያስፈልጋቸውን በቃ የተመጣጠነ ምግብ እንዲያገኙ ማድረግ የግድ አለብን። ከወተቱም ደግሞ ከምናገኛቸው ምርት ወተት ከወተቱ ከርጎም ከአይቡም ከቅቤውም ለራሳቸው መጠቀም ነው። ሲተርፈን ነው መሸጥ ያለብን። ምርቱ ትርፋማ ስንሆን ያን ጊዜ ለሌላ ለሌላ ለሚፈልግ አካል ማቅረብ አለብን። ከሌለብን ካልሆነ ግን መጀመሪያ ቤተሰቡን ሳናጠግብ ቤተሰባችን ሳናረካ የተመጣጠነ ምግብ ሳንሰጥ ለሌላው ለገበያና ለብር ብቻ አሻቢ ስላደረክልኝ ነገር ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ። ዞሮ በጣም ጥሩ ነገር ነው የሰራው። ያው የሙያችን ተቀበለ በዚህ ልክ መስራት በጣም እናመሰግናለን። በእኔና በሙያዬ ስም በጣም አመሰግናለን። ሰላም እሺ። እኔም ያው እየመጣ እንደዚህ በመከታተላችን አንዳንድ እንትን ከማድረጋችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ያው ስልክ ስላለ እደውልልሃለሁ። ያለው ነገር ቢሮ መጥቼ ያለው ነገር መጠየቅ እጠይቃለሁ። ቻው። የሚቸግር ነገር ካለ በስልክ መደወል ጎበዝ ጎበዝ ጎበዝ። ያው አሁን ልደግም ነው። ጎበዝ ያምጫንችሁ። አዎ ወተት ከጠጣችሁ ራብም ቢመጣ ትቋቋማል። ምግብ ባይኖር ጥንካሬ አላችሁ በሽታ ቢመጣ ታባረራላችሁ። አይቋቋም እንትን አይላችሁም፣ አይደፍራችሁም። ስለዚህ ወተት ምንጊዜም ጠቃሚ ነው። ወተት፣ እንቁላል፣ እቤት ያለንን ምርት መጠቀም አለባችሁ በደንቡ። የምንሸጠው የታጋላቾች ሲተርፈን ነው የምናኮናትረው፣ እናንተ ሳጠግቡ ለሌላ እሺ ጥቅል ያው በዛሬው ዕለት እንዳያችሁት በዚህ በወተት ላም እርባታ እንክብካቤና አያያዝ ላይ ያው ሰፊ ነገር አይተናል። ከዛ ውስጥ ሊዘነጉና ሊቀሩ የማይገባቸው ጉዳዮች መጀመሪያ ያው የወተት ላም ከቤተ አሰራር ነው የምንጀምረው። ያው ትክክለኛ ነገር ከጀመር ይህን ለመስራት ያው የመጀመሪያ እንዳልኳችሁ የቤት አሰራራችን የላሚቷን ደህንነት በጠበቀ መልኩ ከፀሐይ፣ ከዝናብ፣ ከሌሎች ነገሮች ተጓዳኝ ነገሮች የጠበቀና በሳይንሱን መሰረት ያደረገ ለአንድ ላም ሁለት ነጥብ አምስት ካሬ ሜትር ቦታ ስፋት ያለው ሆኖ መመገቢያ ገንዳ፣ መጠጫ ያለው ልክ እንደምትመለከቱት በዛ ልክ መሰራት መቻል አለበት የቤት አሰራሩ። የቤት አሰራሩን በዛ ልክ ከሰራን በኋላ የቤት አሰራሩ በራሱ ለአያያዝ እንዲመቸን ድሬኔጅ ያለው ወይም ማፋሰሻ ያለው መሆን መቻል አለበት እና እሱን ተጠብቆ ከሰራን መጀመሪያ መሰረቱ ያ ነው። ከዛ ውጪ ሊሆን የሚችለው ያው የወተት ላም ስንሰራ ቅድም እንደተባለው እንትን ምርት ለማግኘት አመጋገባችንን ማሻሻል አለብን። ምናልባት እንደ ሳይንስ ወደ ሶስትና አራት አይነት የሚሆኑ የአመጋገብ ስነስርዓት አለ መጀመሪያ ያው ይሄ ኃይል ሰጪ የሰውነት መጠበቂያ ፕሮቲን ይዘት ያላቸው የበሽታ ተከላካይነት ያላቸው ምግቦችን የኢንዱስትሪ ተረፈ ምርት የሆኑትን እነ ፍሩሽካ፣ ፋጉሎ፣ ፊኖ በተጨማሪነት ማብላት መቻል መቻላል። ገለባ ጭድን፣ ድርቆሽንም ሊሆን ይችላል፣ በዩሪያ treatment ሊሆን ይችላል፣ በሞላሰስ ሊሆን ይችላል። በተለያዩ መኑ ማሻሻያ ዘዴዎችን ተጠቅመን መኑን መኖን እያሻሻልን የአመጋገብ ስርዓታችንን መጠበቅ የወተት ላም ቅድም እንዳያችሁት የወተት ምርትን መጠቀም ሙሉ የሚባል ሙሉ የሚባል የሰውነት ገንቢንም ሊሆን ይችላል፣ ኃይል ሰጪ፣ በሽታ ተከላካይ፣ ማዕድን ሁሉንም የንጥረ ነገር ይዘቶችን ያውጭ ከዚህ የተመረተውን ወተት ከአጠቃቀማችን አኳያ ወተት ላይ ያው ትክክለኛ የንጥረ ነገር ይዘት መቶ በመቶ ብለን የምንይዘው የእንስሳት ተዋጽኦ አንዱና ዋነኛው ወተት ነው። ስለዚህ ወተትን መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ለህጻናት መመገብ መቻል አለብን። ቤተሰብ መመገብ መቻል አለብን። አሁን በተለምዶ ወተት ወይም የእንስሳት ተዋጽኦን እየሸጥን ሌሎች ለነገሮች ለአልኮል መጠጫነት መጠቀም አንደኛ ትውልድንም ከማቀጨጭና ከማቀንጨር ባሻገር የምንጠቀመው ነገር ስለሌለ ወተትን ቅድሚያ እኛ ቤተሰብ ከጠገበ በኋላ ነው ወደ ገበያ መቅረብ መቻል ያለብን። ይህን ይዘን በደንብ ከሰራ የምንፈልገውን ትውልድና የምንፈልገውን ጤናማ ህጻናቶች በትምህርትም ሆነ በየትኛውም ነገር ላይ ተሳታፊ የሆኖች ልጆችና ቤተሰብ ማፍራት ስለምንችል በዚህ ልክ መደረግ መቻል ዛሬ ያያችሁትን የሞዴል አበበ አየለን ተግባራት ወደ ተግባር እንደምቀይሩና እንደምትማሩበት ተስፋ አደርጋለሁ። በርዬ ሸረራ